大家好，我是陈老师，欢迎各位收看我们这次的《穿越生死线：鬼影追追追》特别节目的第一集。鬼魂之说，在这世界上，总有人信之，总有人驳之。相信的人认为灵魂不灭，世界总有轮回之说；不信的人认为眼见为凭，眼不见为虚。当然，众说纷纭，情有可原。但是，世界上到底有没有鬼神呢？ 其实我们不用以单一的角度去看，我们应该以更开放、更多余的心态来看待这个世界。其实我们这个世界一直是在一个同个世界里面不同次元互相相处的时代，所以是说，即使见到了众生，我们只要互相尊重，自然也可以相安无事了。今天老师在网上整理了五段。 的灵异影片，这五段来自各种不同的国家、不同的状况。那到底这些影片是真的还是假的呢？让我们一起看下去。这个影片是来自于美国的一个小旅馆。那当时的附近的房客一直反映哦，这个这几间房间一直出现怪声音，有敲击、搬弄或是敲打的声音。 那饭店人员查了一下住房登记簿，发现所反映的房间里面并没有人住宿，所以赶紧的派管理员过去看看到底是不是有什么特别的状况产生。那管理员到现场有看到什么吗？让我们继续看下去。 哦，从这个影片看到呢，有一位女性的身影从这个房间走出来。当然，我们刚刚看到的饭店人员好像看到了什么，赶紧奔出来要去处理事情。那后面的事情，老师并没有办法找到他后续的结果。那我们老师以这个影片状况来看，这里面其实不只是一位众生哦，大概有三到四位众生，但是他都是相安无事的状态。 那各位，你觉得这个女性的身影是真的还是假的呢？那老师再跟各位来，我们来看看这个影片。这影片其实它在前面跟后面，好，在椅子这边，老师看到是有其他的众生还是在的，哦，还是在的。那当这个旅馆人员去查探这个房间的时候，单独的中间这个房间的灵气是特别的强的，好，灵气是特别的强的。 所以是说到最后，哎，饭店人员发现这个房间的问题，赶快进去看一下。一打开，可能就闻到一些不寻常的味道。哦，那这个时候我们众生就要走出来了。 以这影片来看呢，这个众生老师跟他有去做过试图的做感应状况，那他也用简短的英文给老师感应，就是说他在这边已经住很久了，但是这个旅馆的人员一直没有进去整理跟打扫，让他觉得很不满意，所以是说他必须要弄一些声音，让他知道我在这里，你要来处理一下了。哦，当然这是老师的感应，是不是每个人认为他是真的呢？ 这就不一定了，您认为呢？接下来我们来看第二片。第二片也是发生在我们的饭店里面，但这跟第一片不一样的地方是，这个影片并不是事后才发现影片有所诡异的地方，而是在当下饭店人员，无论是现场的保全，或是后端的录影人员啊，或是监控人员。 他都发现了现场非常不寻常的状况，是什么呢？让我们看下去。 second, John. Amy, are you there? Yeah, John. John says he hears the screaming coming from that room, and I hear it too. But uh, but we're sure that no one's checked into that room, correct? Uh, John, just wait. Uh, we're gonna get a hold of the police, so just I, I would wait for the police, John. Amy, John's uh, John's gonna enter the room real quick just to check. 好，从刚影片我们看到是说，这个保全他在现场就已经听到房间内在二零九号房不断的传出了尖叫的声音。那不只是他听到，包含了后端人员、监控人员从我们的闭路电视里面也听到尖叫的声音。那保全为了担心里面是不是有什么问题，也不顾后面的反应是要不要等警察过来，他立刻打开了钥匙，好把门打开了进去。 但是进去，却发现里面空无一人。那保全在里面所所发现的事情是，他里面所有的家具都已经四脚朝天的翻了起来，并且整个毯子也是翻了起来。那他的浴室连蓬头的水也是全部打开的，而里面空无一人。当然，在他出来前，在保全出来前，有一个神秘的影像飘出来，不晓得你看到了吗？ 没有看到的，你可以再倒回去再看一下。啊，然而这个影片，您认为是真的还是假的呢？其实以老师这个武术老师来看，这个影片的真实度高达九成以上。为什么呢？因为这里面的灵动力，老低老师的角度来看是非常非常的强的。但是各位请不用担心。 我们老师在去播这个灵异影片的时候，请注意我们的左上角都有为各位贴上这个六字大明咒的一个图像。那这个六字大明咒就是为了保护各位在观看灵异影片的时候，可以不会受到影片中灵动力的影响。而老师在剪辑这个影片的时候，为什么说它的灵动力非常的强呢？哦，除了老师的本身感应之外， 这个影片老师剪了至少不下十次，都是失败的。哦，剪某一个影格，它自动会跳到另外一个影格去，怎么剪怎么失败。而且在剪完之后，老师必须要检视一下自己剪出来影片的成果，才能给各位呈现最好的画面。那老师怎么打开，都只有尖叫的声音，呃，没有影像。这也是众生可能跟老师开的一个小玩笑。 那在多重尝试之后，总算我们的影片可以顺利的推出。那各位，您怎么看这件事情呢？老师看，这件事情是非常的严重的哦，因为像这样子灵体的灵动力已经过于强大到凶恶的地步了。在这么凶的状况之下，即使是老师，如果遇到这个案子，可能老师也会觉得非常棘手，而且。 大概也不会一个人去处理，因为他实在太厉害了。哦，来，接下来我们看看我们的第三部灵异影片。这个影片哈，它的来源是在网络上所取得，所以说老师并不不知道它的语言跟它的前因跟的后果。那么在这影片中的镜头，好道路的镜头所出现的鬼影，我们来各位看看。 Nuevo tiene alrededor de 30 años funcionando. Sí se ve algo tenebroso, pero pues supongo que así son todos. ¿Qué, qué onda? ¿Qué es eso? Son niños. Niño. Niño, ¿quién eres? Niño. ¿Qué diablos hace aquí un niño? 从刚才影片看到，在这个道路的尽头哦，因为它是一镜到底的。 在这道路尽头的最后面有一个黑色的小影子，啊，它随着我们的拍片者逐渐靠近，它越来越大，逐渐长成长成一个人形之后，还会回头过来看拍摄者。那各位可以再回去倒回去再看一遍，其实这个人形的比例，其实在现场蛮不成比例的。那以老师、武术老师的眼光怎么看呢？这个影片。 哦，其实，在它的过程之中，哈，道路两旁其实还有三四位众生，但是老师还是要讲一句：大部分的众生跟我们同一个世界，但是不同次元。好，一般一直来讲都会相安无事。至于道路的尽头那位众生，老师的感应是他比较像幽冥界的众生。一般幽冥界众生是没有办法逃离幽冥界的。 至少在我们中华地区是这样，因为幽冥界的管控，好，它是在属于比较深的深的界里面，跟我们距离比较遥远，所以说没有这么容易可以离开。啊，像这种幽冥界众生的磁场是非常特别的，所以老师感觉到它的感应到它的一个灵体的能量，好是虚无缥缈的，好是难以捉摸的。那它到底是真的是假的呢？留给各位。 您来判断了。接下来我们来看看第四片，好，第四片是我们的死亡现场。好，这个死亡现场影片就是拍摄在网上所拍摄到一个意外的现场，好，他所看到的一些奇奇特的现象，我们一起来看看。 从这影片看到，哈，刚刚在我们车祸在右下左下角这个车祸的现场，好在遗体的旁边出现了这样子的一个黑影。那这个黑影是不是在意外发生往生者的灵魂呢？其实老师在这边来看，他的灵动反应非常的低，所以说我们虽然在这个影片中看到了这个影像，但是老师也不能不敢说它是真的或是假的。为什么？ 因为在黑影上，老师没有办法感应到这个灵体的灵动力或是能量体。当然，有一种状况是，啊，如果这个灵体它假设它是真的，而它自己还没有办法分辨的时候，它的灵体组织就比较松散，那老师可能就没有办法感应到它的真实性。但是以这个影片来看，老师实在是没有办法下决定，是说，哎，这个影像是真的。 还是假的，那各位，您觉得这个影片是真的还是假的呢？请在下面留言来告诉老师。接下来我们看到第四片啊，第五片啊，也就是我们今天最后一片。这个影片啊，惊悚指数很惊悚指数实在是很高。那这个来源就是是说，一个屋中的夫妻发现他家里常常会在楼下。 哦，就厨房跟储藏室这个地方，容易发生一些很奇怪的声音，所以是说丈夫为了去村镇，到底是发生什么原因，就准备了录影机，一路下去，让看看楼下到底发生了什么事。至于什么样的结果呢？让我们来看下去。 vehicle. Is it down here? I don't see anything. 从这个影片，大家觉得有没有觉得很恐怖？哦，老师在看的时候也觉得很恐怖。但是，哦，老师在认真的去要感应这个影片中的能量的时候，这个房子的确是有一些灵动的反应。哦，可以感受到很多众生在这个里面。但是，老师在这里讲，影片中所看到那个人影，老师并没有办法感应到它是一个。 真实的一个能量体，也就是说，有可能这个影片是后置做出来的，或是当下好配合的一些桥段所做出来的。各位，您觉得这个影片是真的还是假的呢？当然，它是一镜到底的拍摄方式，所以是说或许是真，或许是假。但是以老师的眼光来看，在这个房子里面。 众生并不是很多，也是相对的安定的环境。至于他为什么会看到那个会有一个探头的小男生，以及男生为什么会追上来呢？哦，这个或许或许是一些娱乐性的性质，可能会几率比较高一点。但是孰真孰假，也就当事人明白。您觉得是真的还是假的呢？ 好，以上是我们今天所收罗的五大灵异影片。我是陈老师，希望各位能够订阅老师的频道，给老师按个爱心，然后并且把这影片分享出去，让更多人能够锁定我们的频道。记得要按一个喜欢或爱心，给老师一个鼓励哦。我是陈老师，鬼影追追追，穿越生死线，我们下次见。 यमः चेति सपनयु सपय महा सतपय महाचारो निजय सपो नय सुन्द नमी जाने